Okay ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ራውተርም ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችል ነው። ሴስኮ ፓኬት ትሬሰርን ተጠቅመን ማለት ነው። ኦኬ ኢንኬዝ ሴስኮ ፓኬት ትሬሰር ከሌላችሁ ከን ዳውንሎድ ፍሮም ዘ ኢንተርኔት። አሁን ላይ እኔ record በማድረግበት ሰዓት almost version eight ደርሷል። ስለዚህ እሱን download አድርገን መጠቀም እንችላለን። Okay next router ምንድነው ጥቅሙ? Router ሁለት የተለያዩ ኔትወርኮችን ሁለት የተለያየ ኔትወርክ ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች communicate እንዲያደርጉ enable የሚያደርግልን የ networking device ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት configure እንደምናደርግ እኔ ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ ስራችን ሁለት የተለያዩ router ኦችን እንውሰድ። Here 2821 የሚባል ሁለት ሁለት router እንውሰድ። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው router ኣችንን። Okay የሚቀጥለው የተለያዩ ኮምፒውተሮችን ድጋሜ እዚህ ጋር እናመጣለን። እሱን ደግሞ የቱ ጋር እንመጣለን? End device ላይ መተን ከዚህ ጋር end device ኦችን መውሰድ እንችላለን። Just click and እዚህ ጋር መተን logical work area ኣችን ላይ click ብናደርግ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። We can use even laptop መጠቀም እንችላለን or PC መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ኢንድ ዲቫይሶች ከራውተር ጋር connect እንዲያደርጉ ሌላ ምን እንውሰድ? የ networking device which is switch እንወስዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ስዊች እዚህ ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ አንድ another switch እዚህ ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም device ኦቻችንን አምተናል። የሚቀጥለው ነገር ምንድነው ነው የሚሆነው? connect ማድረግ እነዚህን ኢንድ ዲቫይሶችን ዊዝ ከስዊች እና ከ router ጋር connect እናደርጋቸዋለን። ይህንን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር connection ላይ click ብታደርጉበት or control alt O press ብናደርግ እነዚህ ነገሮች ማየት እንችላለን። ከነዚህ ውስጥ ኮምፒውተሮችን ከስዊች ጋር connect ለማድረግ we can use straight through cable። ስለዚህ እሱ ላይ click አድርገን ኮምፒውተራችን አንድ port ከሆነ ያለው ፋስ ኢንተርኔት ላይ click አድርገን ኢተርኔት ዜሮ ላይ and next switch ኣችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 24 ስዊች አለው and another two ሁለት የተለያየ በ Gigabit Ethernet አላቸው። ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ማምረጥ እንችላለን። So እኔ ስድስትን መረጥኩ። በተመሳሳይ ኮምፒውተር ትኑም እንደዚሁ ግን የተለያየ መሆን መቻል አለበት። ያው ቅድም ስድስትን ስለመረጥኩ ከዚህ ጋር ይጠፋል። ሌትስ ዘጠነኝን መረጥኩ። በዚህ መልኩ connect አደርጋለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ይህንኛውንም እንደዛው እናድርግ። Okay ስለዚህ ኮምፒውተሮቻችንን ከ switch ጋር connect አድርገናል። የሚቀረን ነገር ምንድን ነው? Switch ኣችንን ድጋሜ ከ router ጋር connect ማድረግ ይሆናል። So here Ethernet zero ላይ connect ላድርግ በድጋሜ እዚሁም ጋር ስትሬት ትሩ ኬብል ነው የጠቀምኩት። ይኸው ከ zero zero ላይ connect አደረግን ማለት ነው። እሺ አሁን የቀረን ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህኛው side ያለው ይሄ አንድ let's say local area network ነው እንበል አንድ ኔትወርክ ነው። ይህንኛው የተለያየ ኔትወርክ ነው። ነው ከ PC four ወደ PC six data መላክ ብንፈልግ ሁለቱ router ኦች ምን ማድረግ አለባቸው? ሁለት የተለያየ ኔትወርክን communicate እንዲያደርጉ ይረዱናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርግ? uh, first let's click on router to ላይ or which is router to ላይ click እናድርግ First ምንድነው የምናደርገው Physical uh, ላይ መተን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን እናድርግ Zoom out ብናደርገው ኦር ዙሚን uh, እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን ራውተራችን ኦፍ እናድርግ ልክ እሱን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አንሸራተን WIC የምትላለች which is uh, single ሴሪያል ኮኔክሽን ናት። እሷን router ኣችን ላይ እናምጣ። finally router አችንን እናብራና cancel እናድርግ ወይም እንዝጋው። በተመሳሳይ router ላይም ምን እናድርግ? router አችን off እናድርግ። ድጋሜ የ serial port ን router አችን ላይ add ካደረግን በኋላ መልሰን router አችንን እናብራ ማለት ነው። ኦኬ ሌስ ክሎስ። አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? ሁለቱን router ኦች በ serial port connect ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣና እንደምታዩት ስልክ ኮኔክሽን ላይ ነው ያለሁት። serial DCE የምትለውን ኬብል click አድርጌ ከ serial zero zero ወደዚህኛው router serial zero zero መውሰድ እችላለሁ ማለት ነው። okay አሁን ሁሉንም በኬብል connect አድርገናል። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድን ነው? configure ማድረግ ይጠበቅብናል። እሱን ለማድረግ PC ላይ እንምጣ። ለሴ ዴስክቶፕ በዋይፋይ ኮንፊገሬሽን፣ ስለዚህ statically configure እናድርግ። ይህን ኔትወርክ configure ለማድረግ class C ን public IP address እንውሰድ እና መቶ ሁለት መቶ ስልሳ ስምንት dot ten dot four እናድርግ። subnet mask ኡን ራሱ ያስገባልናል። ኤንድ ሲንስ ዊ ራውተር ስላለን ዲፎልት ጌቱ ያስፈልገናል። መቶ ዘጠና ሁለት መቶ ስልሳ ስምንት አስር ዘን አንድ እንላለን ማለት ነው። ይሄ በስምምነት አንድን ምንድነው ተመሳሳይ ኔትወርክ ላይ ሆኖ እንደ ዲፎልት ጌቶ መጠቀም እንችላለን። አሁን close እናድርግ። አገን ፒሲ ፎርንም ተመሳሳይ ኔትወርክ ላይ መሆን አለበት። desktop ላይ እንምጣ። IP config ድጋሜ ምን ማድረግ እንችላለን? 192 168 10 let's say ስንት እንበል ስድስት ማለት እንችላለን። ሰብሬሽን እሱ ራሱ ያስገባልናል። default gateway 192 168 10 dot one ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ okay so አሁን ጨረስን ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ሁለት ኮምፒውተሮች data መላላክ አለ መላላካቸውን check ለማድረግ እዚህ ጋር መተ እንደምታዩት እችን መሴጅ ከዚህኛው ወደዚህ click ማድረግ እና real time ላይ የሚመጣ successful ይለኛል ማለት ነው። ዊች ኢዝ ሰክሰስፉሊ ከ PC four ወደ PC five data መላክ ችያለሁ። because እዚህ ጋር ምን አያስፈልገንም router አያስፈልገንም። because the same area ኔትወርክ ላይ ስላሉ። ስለዚህ ድጋሚ ይሄንንም configure እናድርግ። desktop ላይ config እንምጣ። ይሄኛውን ደግሞ 192 168 20 እናድርገውና አራት እንበለው። ድጋሜ ምን ያስፈልገኛል? default gateway 168 ስልሳ ፖይንት ሶ ይሄኛውን ኮፒ ስላለው ለሚቀጥለው አራት አድርግ ያለው okay። ይሄኛውን እንምጣ desktop IP config ላይ መተን አራት ነበር። ይሄኛውን ስድስት ማድረግ እንችላለን። ሰብሜት ማስክ አለኝ። ይህን copy paste ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። so let's close this one and finally ድጋሚ ይሄንንም check እናድርግ። still ምን ብሎኛል? successful ብሎኛል ማለት ነው። okay now the next thing አሁን router አችንን configure ማድረግ አለ። ከዚህኛው PC four ወደዚህ data still ምን አላደርግም ማለት ነው send ማድረግ አለ። ይሄንን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ? router ኤንም ድጋሜ configure ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። so router ላይ እንምጣና fast ethernet zero ን እዚህ ጋር መተን ምን እናደርጋለን? 192 168 10 ቦታ አንድ ብለን ሰብኔት ማስክን ያስገባኛል። then on አደርጋለሁ። ሴንስ በአናዘር ሴሪያል ፖርት ስላለኝ እሱንም configure ማድረግ ይኖርብኛል 192 168 ሰላሳ አንድ አምስት ማለት ይችላለሁ ማለት ነው። ግን ይህንንም ድጋሚ ምን ማድረግ አለብኝ? on ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። okay so ይህንኛውን router configure አደረግኩት። እስኪ check ላድርግ። ከ PC four ወደ ራውተሩ መሴጅ መላክ አለመላኩን check ለማድረግ ስቴል ምን እያለኝ ነው? failed እያለኝ ነው ማለት ነው። okay check ማድረግ አለብኝ። ethernet zero ላይ አስር አንድ so it is on ነው ይሄንኛውን check እናድርግ። አራት ነው። 68 11 okay አርማዋይ ድጋሜ check እናድርግ። okay ስለዚህ አሁን successful ብሎኛል። ይሄው ከዚህ ወደዚህ ውስጥ ምንድነው successful ይለኛል ማለት ነው። so ይሄኛውን ራውተር ኮንፊገር አደረኩ። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ልምጣና የራውተሩንም እሱ ኮንፊገር ለማድረግ ማድረግ አለብኝ ፓስ ኢንተርኔት ላይ 192 ኦር ቅድም ያስኩታለ ኮፒ ፔስት ዲፎልት ጌቱ ይሁን እዚህ ጋር አይፒ ቨርዥን አስቀምጣለሁ አይነት ሰምኔት ማስክ አፕዴት አረጋለሁ ማለት ነው። ሴሪያል ፖርት ላይ እንምጣ። እንደምታዩት 192 168 30 ነው ያልኩት 30 አራት ማለት ይችላለሁ። okay እንዳልተመሳሳይ እንዳይሆን ለሳይ ስምንት ሰምኔት ማስክ ይቀመጥ on ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። okay አሁንም ድጋሚ እዚህ ጋር መጥቼ ይህንን check ላድርግ። ሶ ስቲል ኦኬ ስ ቼክ ከላፕቶፕ ቱ ወደ router three successful ብሎኛል። ከፒሲ ሲክስ ወደ router three still successful ነው ማለት ነው። okay አሁን ከ router two ወደ router three ግን የሚቀራኝ ነገር አለ። እሱን ለማድረግ እያንዳንዱ router ላይ ሄጄ configure ማድረግ ይኖርብኛል። ኦኬ ላይ ልምጣና ሳይት ሄር exit። now IP route ብለን ከጻፍን በኋላ 0.0.0.0 space again 0.0.0.0 and የቅድሙን ትክክለኛውን IP address አስገባለሁ 192 168 30 point one ይህንን እንደ ዲፎልት ጌት የተጠቀሙ ስለዚህ exit እናርግና ከዚህ እንውጣ። then cancel እዚህኛው ላይ በተመሳሳይ መተን CLI ላይ መተን ምን እናደርግ ኤግዚት ፕሪቪስሊ ከነበረው command ውጣ። now IP route የቅድም ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር የምንጽፈው zero space ዜሮ ፖይንት ዜሮ ፖይንት ዜሮ ፖይንት ዜሮ ዋን ናይንቲ ቱ ዋን ሲክስ ኤይት 30 with the default gateway which is 1 እንላለን then exit again now ምን ማድረግ እችላለሁ data መላላክ እችላለሁ ከዚህ router ዚህ router check ለማድረግ ከ router two ወደ router three እና ላይ successful ብሎኛል ማለት ነው so ከዚህ በኋላ ምንድነው የማደርገው መጀመሪያ የተነሳ ነው ሀውት ሴንድ ዴታ ፍሮም ፒሲ ፎር ቱ ፒሲ ሲክስ ዊች የተለያየ እንደምታዩት የዚህ network class ኡ ምንድን ነው? ክላስ ነው። 192 168 network address ኡ 20 ብሎ ነው የሚጀምረው። የዚህኛው ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር 20 ብሎ ነው የሚጀምረው። የዚህኛው 10 ነው። ስለዚህ ከ PC four using router ምን ማድረግ እንችላለን? send ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር click ማድረግ successful ይለኛል ማለት ነው። ሲሙሌሽኑ ማየት ብንፈልግ እዚህ ጋር መተን ምን ማድረግ ነው click ብናደርግበት በዚህ መልኩ data እንዴት እንደሚላክ check ያደርግልኛል ማለት ነው። ፋይፍ ይልካል። ስለዚህ ትክክል አይደለም። ፋስት ፎርዋርድ ብናደርገው ምክንያቱም እዚህ ጋር ከ PC four ወደ PC ስለላ ከእነሱ ጋር ሲደርስ ምን አይሆንም right አያደርጉም ማለት ነው። ቢካዝ ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬሱ እኩል ስላልሆነ ይኸው እዚህ ጋር መተን ምን ማድረግ እንችላለን? real time ላይ ዊዝ ፓስት በዚህ መልኩ ቢሆን successful ይለኛል ማለት ነው። so this is for today